степах, де нема нікого, тільки вітер не додолу, кличу серцем до мого Бога, все розкажу йому одному, виростаю до твого неба, довіряю тобі, я сповідь, як лілея цвіту для тебе. Ти в пустелі весняна повість не заглушить високі трави, не закінчиться Боже літо, піднімаєш мене словами нового заповіту, твоя віра, любов і сила наповнятиме